Aha, uh-huh, aha. Uh-huh. Kwa nini nane? Yo, alikam na bad intent up kapulap sankajua sipendi upuzi don't try to mess with us mori utagezwa kwa kichungi kamizi size ndi utajua how we do this do this atupendi upuzi atupendi upuzi atupendi upuzi alikam na bad intent up kapulap sankajua sipendi upuzi don't try to mess with us mori utagezwa kwa kichungi unajua how we do this do this atupendi upuzi hatupendi upuzi hatupendi upuzi yeah. unajiona 69 ati sasa una mambo budu na sound old school kama warapa wa kitambo wenye kepil wako na ufala ni saka mpango wa kando try ku make moves but korada karambo ah. uh, but don't think check it cause I'm the king of the jungle yeah. pull up block yao bila umbo kubuweka cause ilijua I'm the owner is back wenye naroka unadhani kwa mashash ni kwa ni bash but ilikuwa imejaa madax brutal matens kabaki wamerun walidani na sharp off fun Fucked in past the blunt sides sites try kuwa mia Fala kujua trap ni shake shaikuza kuwa dini uh. Ah. Sikwanza juzi nianza way back when I was a teeny Looks are deceiving, don't believe in what you see uh. Ah. Mbono na act kama mori why beating I need new haters wala kitambo try to face the beast, sasa kuhusia na naongezo drip Ngoma ni ill, bado ni mimi na chafu wa easy street alikam na bad intent ka pull up sanka jua sipendi opozi don't try to mess with us muru utagezwa kwa kichungi Kami zi size ndi utajua how we do this do this hatupendi upuzi hatupendi upuzi hatupendi upuzi alikam na bad intent ka pull up sanka jua sipendi upuzi don't try to mess with us muru utagezwa kwa kichungi Kami zi size ndi utajua how we do this do this atupendi upuzi atupendi upuzi atupendi upuzi kurudi na hiki vu unacheki venye nimestuna Nyamweru, naliuliza nitadu, alijiona guji, sasa amekula videvu tu. Kamizi size ndo utajua tiny huu, alijifanya tarizi, sasa amebaki bila throat ma ops nilcome ka take over their block Leza kuoperate hizi size juzi sana jiona king kong mori tulia upango wa apa mi ndio king of throne bei imepanda squeezy na bon adil for the culture unafanya dio wasichana hii kitu ni nikaa imeongezwa pilipili juu ya venye ni kali mali ni safi mr brag ako inadi Ni miuvuta bangi ndio nifukuze mashidani hii kitu kwa damu dhas wanafanya majabu wanatrai kubishana na babu wa watoto wa wana adabu nisikia ngoma zao ni trash no maana wanatrai kunikopi na pull up mambo ya mbogi bei imepanda skuizi nateka mangeso wa kongo na mambicho si maloko misi mlango so wezi ni hana alikam na sankajua sipendi upuzi don't try to mess with us kwa kichungi kamzi saizi ndi utajua how we do this do this atupendi upuzi atupendi upuzi atupendi upuzi alikamna bad intent ka pull up some kajua sipendi upuzi don't try to mess with us mori utagezwa kwa kichungi kamzi saizi ndi utajua how we do this do this atupendi upuzi atupendi upuzi atupendi upuzi